gente de YouTube estamos con... Es en serio, con esa ropa. Entonces, ¿otra ropa? Sí, por favor. Ok, ok. ¿Cómo está gente de...? Tampoco. No. No. Ok. ¿Cómo están? Otra ropa, por favor. ¿Cómo están, gente? Tampoco. ¿Es en serio? ¿Pijama? ¿Cómo están, gente de...? Oye, eh, ¿estás bueno, eso no tenían que ver ustedes, ¿cierto? No tenía que ver, bueno. ¿Cómo está, gente? Se... Espera un momento. ¿Sí vale este Juanito Pérez? Eh, date una vuelta. Ok. Mm, guapo. Ok, gracias Juanito Pérez. Hoy, hola está gente de YouTube, estamos con un nuevo video. Y este tema vamos a hablar de las mascotas. ¿Es en serio? ¿Es un tema Ok, entonces vamos a hablar de los tipos de alumnos. Eso ya hablaste. Ah, serio. La tecnología. Ya, lo mismo. Ah. Eh, entonces, ¿típico? No. ¿Pikachu? Tampoco. ¿Minecraft? ¿Es en serio? A ver, hmm, estoy pensando, estoy pensando. Hmm. Las, cosas, obvias de la vida. Eh, no, estás copiando. Los idiomas. Por favor, es en serio. La diferencia de los países. Los buses. Ya repetiste eso. Entonces, ¿qué quieres que hable? ¿Las enfermedades? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de las enfermedades. ¿Sí está bien? Sí. Ah, ya. Oye, pero... Em- que... ¡Ah, cállate! Juanito Pérez me estaba diciendo que primero busque en Google a ver si hay un video de las enfermedades. Así que vamos a ver quién nos va a salir. no hay video de la enfermedad. Es que voy a ser primero. Oye, pero hay uno que se llama Germán. Ya, cállate. Ya, ahora sí. Vamos a hablar de las enfermedades. Las enfermedades, eh, que son. Hoy voy a hablar en serio. En serio, verás. No voy a decir En serio aquí. Las enfermedades. Enfermedades que hemos vivido como gripe, gonorrea, ébola, diarrea, tristeza, ira, rabia, venganza. ¿Qué? Yo he vivido. Bueno, al menos gonorrea. <laughs> <laughs> Dice, este fue mal chiste. Desde pequeño no estaba enfermada. o sea, obvio que para faltar a clases. ¿Mm? O sea, tú estás como... Mamá, estoy muy enfermo. No quiero irme al colegio. Y, y, y, y. Y ahora cuando, Llora, 20 años después, otra vez te gusta las que tenía una enfermedad para irte a trabajar. Oh. <coughs> amor, amor, no quiero y me trabajaste ah, muy enfermo. Ah, ah, what you say Oh That you only meant well Well, cause you did mm, what you say mm, That it's all for the best trabajos Oye, ¿no estabas muerto? Ah, ¿serio? Hola, Juanito Pérez. Yo soy Segundo Clon. <gasps> ¿Viste el otro? Está muerto.

Otra cosa de las primeras es que existen los, los malditos virus. Sí, amigo, los malditos virus. Como otra vez voy a decir, virus. Ya, los virus son como ejemplo eh, ébola, sida y el síndrome de monta. Se transmite de una persona a otra persona y se expande por todo el mundo. Entonces ten cuidado que alguien tenga el síndrome de monta. Vos te puede ser tu, tu mejor amigo, tu papá, tu mamá, hasta incluso perros, así que ten cuidado. Mientras tanto, en el Ecuador... Hey, hola Jonathan, ¿me puedes decir si el deber de, deber de, matemáticas no ves que yo falté ayer? Dígame, rápido, ve, no tengo tanto tiempo, no tengo tanto tiempo. Me ah, estás jodiendo, me estás jodiendo. Voy a buscarle otro. Chao. Oye, hola Michael. Oye, ¿me puedes decir el deber de matemáticas? No, los que yo falté ayer, ya sabes. Tú también estás jodiéndome, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Voy a preguntarle otro. Oye, oye, Michael, oye. Verás, como tú eres confiable, ¿me puedes decir el deber de, de matemáticas que mandó ayer? puede decir que, que mandó el deber de matemáticas? No. Oye, eh, ¿qué te pasa? Federico, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa a todos, güey? ¿Qué les pasa? minutos después. fuerte ver, Espera, espera, aguanta, aguanta, aguanta. Yo fui, a ver. ¿Por qué estoy, por qué otra vez estoy acá? No sé, me pareció también raro. Ah, buen punto. Ah, nos quedamos. El que te íbamos a matar. Ah, sí. Espera, espera, espera. ¿Pero yo vivo o muero? Lo que dice mm, bueno. Yo muero. ¿Ya? Ok. Sí, o sí. Yo voy a morir. ¡Ah! ¡No me comas! Sí, amigos queridos, el atacar si los mutas empieza primero a Ecuador, después a Argentina, Chile, Perú, en todos los países del mundo. Algunas personas sobreviven, y otras personas mueren. ¿Qué? Yo no estoy muerto. Estoy descansando. yo te vi que te mordieron. Ah. Así que coge tu arma. Y coge tu peluche. Obvio pues, para que te haga compañía. Pero bueno, así que prepárate para luchar contra los Síndrome se monta. La película. Próximamente, solo en cines, también 3D. Y para más información también visita eh, la página www.nosequeescribir.com. Muchas gracias. Antes de irme, unas fotos. Fotos de gatos. Oh, qué lindo! Ah, mira. Oh, está mordiendo. Oh, sí, esa foto selfie. ¡Qué lindo! Y esa what the fuck llora. Lo que el público estaba esperando. ¡Fotos de Steven! Mm, no está mal. Ok. Eso fue raro. ¡Ay! ¡Oh, my God! Y esto es todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de, compartir, dale like y si quieres suscríbete para más videos. Y voy a, ahorita voy a enviar saludos. Pero respecto un momento, no sé a quién voy a enviar saludos. Espera, hay muchos. Yo Y ahora voy a enviar saludos a Pero de la lbl Eric Cruz, Alexis Maposita, Señorito Paul es web. Hmm, tiene, un, buen nombre de, perfil de Facebook. David Ordóñez. Cristian Monta. Oh Juan y Niño Y bueno, yo me voy. nos vemos en otro video. Yo soy... te dije, baje, última pero no, no hiciste caso. Imagínate la persona que estaba máximo uno. Yo me voy. nos vemos en otro video. Qué soy... Y bueno, yo me despido. Nos vemos en otro mes, en otro año, lo que sea. Yo soy Steven Yolo y nos vemos hasta la próxima, chao, adiós, adiós. No sé por qué bailo eso. ¿Mm? Pero yo quiero ser feliz. <laughs> Bye.